Dobrý den, dneska si budeme povídat o odporech. Odpor vypočítáme z rezistivity materiálu, délky vodiče a průřezu vodiče. Odpor měříme v ohmech. Písmenem RO značíme rezistivitu, tedy z jakého materiálu je daný vodič. Rezistivitu najdeme v tabulkách pro měď, pro hliník, železo a tak dále. L je délka vodiče v metrech. S je průřez vodiče v milimetrech čtverečních. Odpory mohou mít různou velikost. Máme malé a velké. Velikost odporu se označuje kódy, kde místo desetinné čárky máme první písmenko předpony. Kilo, ohm, mega, ohm a tak dále. Je-li odpor velmi malý, potom místo písmen a číslic používáme čárkový kód. Odpory se používají jak v elektronických obvodech, tak v silových obvodech. Na odporu můžeme změřit závislost napětí na proudu. Říkáme tomu voltamperová charakteristika. Na x osu si vyneseme tedy napětí ve voltech Na y osu si vyneseme proud v ampérech budeme měřit. Na zdroji nastavíme napětí 1 V. A odečteme proud 1 desetina ampéry. jedna desetina ampéry. Dejme tento bod. Na zdroji nastavíme 2 volty. proud nám vychází dvě desetiny ampéry. Vychází nám tento bod. Na zdroji nastavíme 3 V. Vyjde nám proud 3 desetiny ampéry. Na zdroji nastavíme 4 V. A proud nám vychází 4 desetiny ampéry. vidíme, že voltamperová charakteristika vlastně tvoří přímku. Říkáme, že je lineární a můžeme tedy odpor vypočítat jako napětí děleno proudem tomuto vztahu říkáme omův zákon.